ምን እየተጫወትክ ነው ሄኖክ? መሰረታዊ ምልክቶችን በመጠቀም ሆያትን እየጻፍኩ ነው ሄለን። መሰረታዊ ምልክቶች የሚባሉት የትኞቹ ናቸው? መሰረታዊ ምልክቶች የሚባሉት ቋሚ መስመር፣ አግድም መስመር፣ ስላሽ፣ ግማሽ ክብ እና ሙሉ ክብ የሚባሉት ናቸው። ታዲያ እነዚህ መሰረታዊ ምልክቶች በመጠቀም እንዴት ወያትን መጻፍ እንችላለን? ይሄማ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ሁለት ቋሚ መስመሮችንና አንድ አግድም መስመርን በመጠቀም ሀን መጻፍ እንችላለን። አንድ ቋሚ መስመርና አንድ አግድም መስመርን በመጠቀም ረን መጻፍ እንችላለን። ሁለት ቋሚ መስመርና አንድ አግድም መስመር በመጠቀም በን መጻፍ እንችላለን። ሶስት ቋሚ መስመርና አንድ አግድም መስመርን በመጠቀም ሰን መጻፍ እንችላለን። ሶስት ቋሚ መስመርና አንድ አግድም መስመርን በመጠቀም ቀን መጻፍ እንችላለን። በጣም ደስ ይላል ሄኖክ። ታዲያ እኔም ካንተ ጋር ልጫወት? በጣም ደስ ይለኛል ሄለን። ልጆች እስኪ እናንተ መሰረታዊ ምልክቶችን በመጠቀም ወያትን በመጻፍ እጃቸውን ከኛ ጋር አፍታቱ።